kita akan menikmati pemandangan di Waduk Sermo dari Punggung Merpati lihat tuh keren banget semoga penerbangannya lancar tidak ada masalah ya kan-kan ya ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat Kali ini aku ada di Bendungan Sermo Bersama kawan-kawan dari Free Fly Militan Wah ini lihat tuh, kita bersama dengan Mas Budi Dan Mas Febri yang pegang kamera Kita nanti mau nerbangin si merpati di Waduk Sermo sini tapi nanti kita akan pindah-pindah ya jadi pertama kita akan di sini terus nanti di sana dan semoga tidak ada alap-alap ya karena ini luas sekali tempatnya biasanya ada alap-alap tapi kita jalan-jalan dulu menikmati pemandangan dan kulineran kalau mau gabung sama Merpati Free Family Tan langsung aja japri ya sip oke okay. Wih, cakep sekali. Iya. Go, go. Satu, dua, go, go. Go. Wih, mantap. Wih, lumayan. Wih. Ush. Mantap sekali. Go. Go. Go. Go. Go. go. Go. Go. Go! go. tidur nyenyak tidur tidur nyenyak kalau tidak bobo langsung dibanting <laughs> oke sekarang si JS sudah ngerekam kita akan menikmati pemandangan di Waduk Sermo dari Punggung Merpati lihat tuh keren banget semoga penerbangannya lancar tidak ada masalah ya kawan-kawan ya yuk oke tidak ada lap-lap ya lancar ya yes yuk go go go mantap lancar kawan-kawan kita matikan dulu rekamannya ya Oke, tadi kita sudah menerbangkan si Ace dan si Dinda terbang di kawasan Maduk Sermo yang di sebelah sini. Ini yang dekat pintu masuk ya, jadi yang ada tulisan Bendungan Sermo. Nah, sekarang kita akan pindah di pulau, tapi kita akan nyebrang ke pulau yang sana itu. Kita akan menerbangkan si JS dan si Dinda dari pulau sana kita akan pindah lagi mantap oke sekarang kita sudah pindah tempat di Waduk Sumo juga tapi ini tempat kedua jadi di sini ada nanti di sana ada kayak pulau kecilnya ya ada pulau kayak kita langsung menghadap airnya di sini ada tempat buat naik naik naik kalau kita mau naik kapal bisa dari sini berapa pak naik kapal gini pak Oh, Pak, naik kapalnya sampai berapa pak kayak ginian pak minimal eh, keberangkatan tujuh puluh ribu berarti ya minimal keberangkatan ya? oh, oke okay. jadi kalau bertiga ya tetap tujuh puluh ribu ya pak ya tujuh puluh ribu kawan tapi bisa diisi sampai berapa orang pak ah, oke okay. jadi jadi bisa diisi banyak orang lah intinya kan kawan tuh kapalnya tuh wah diisi tuh kawan-kawan hmm, tuh kapalnya di sana bawah Oke, sekarang kita ada di tempat kedua. Jadi ini di pulaunya. Pulaunya ini langsung kita sama air deket. Ada tenda-tenda, ada orang baru foto, sesi foto. Wah, asik ya. Kita akan bermain di sini dan akan menerbangkan merpati-merpati kita dan nerbangin si es gendong GoPro juga. Pokoknya mantap lihat tuh. Wih, ada cewek-cewek. Nanti nanti kita kudain ya, kita terbang ke sana ya. Oke, okay, mantap. Okay sebelum bawa kamera si S juga kita ngelatih yang piye dulu biar dia terbang menghafalkan tempat di sini oke yuk go go Oke, sekarang kita ada di tengah pulau di Waduk Simo. Kita akan menerbangkan CJS dan dia sudah bawa kamera dan sudah merekam ya. Kita akan terbangkan bersama dengan CBN dari sana. Ya. Yuk, satu, dua, tiga. Go! Go! Go! Terbangin si Es sama si Dinda keliling di tempat kedua di Waduk Sermo yaitu di pulaunya ini ini luar biasa suatu saat aku pengen kesini lagi ngecamp atau bikin lomba di sini dijamin seru banget ya kawan-kawan ya dan jangan lupa like dan subscribe kawan-kawan pokoknya aku butuh banget like dan subscribe-nya biar banyak orang yang tahu bahwa merpati itu bisa buat free fly juga dan ada merpati pertama di dunia yang gendong GoPro yaitu dari kaleng coklat dadah terima kasih